国鉄時代の電車ですね踏切の非常ボタン押してみたいと思いますいきますはいそれでは本日北長瀬から京都市内の車券岡山新大塚自由はいこんにちは皆さん始まりました今日はね優待券をもらったんで JR が半額になるみたいなんで料金がね ちょっとね岡山から京都にね行ってみようかなと思ってますでその株主優待券に京都鉄道博物館の割引券がねあったんで、まあ、それも含めちょっとね行ってみたいと思います はいというわけで京都駅に来ました京都岡山より暑いですねめちゃめちゃでほんまは電車でその鉄道博物館まで行けるらしいんですけど歩いて行こうかなとバスもあったりしますけど歩いて行こうかなと思ってます現在地がここなんですけど鉄道博物館は、えー、だいぶ歩いて 京都水族館とか上野工事の上の方にちょっと行ってみます大体、えー、鉄道博物館まで20分なんですけど 道がねストレートに行けるわけじゃなくて結構ね細い道行ったりぐにぐにしたりね分かりにくい感じですねこれはもう地図があった方がいいというかあの人についてった方が良さそうな感じですね僕も全然ちょっと場所がわからないんですけどとりあえずね、えー、前の人についてってるような感じですね ってみます はいというわけで、えー、なんとかね現地に到着しましたこの割引券をね使って中に入ってみたいと思います。 はい、はいはい、いうわけで、えー、無事にね中に入れました実際ね1200円だったところが半額の600円になりました平日なんでそこまで人はいないんでちょうどね 撮影しやすいかなと思いますやってきましたこれですね国鉄時代の電車ですねでこの隣がゼロ系の、えー、東京オリンピック、まあ、えー、昭和39年にやってきたこのゼロ系ですね えー、最高運転速度が210キロという、というわけで懐かしいですね、最近の新幹線よりちょっとね間隔が結構広いなという気がしますね座席数も両サイド2席ずつ これが全部の something. 踏切の非常ボタン押したらどうなるのかちょっとねやってみたいなと思いますよく駅でもある 非常ボタンをねちょっと押してみたいと思いますきます 第二点二十 切符は使えません

グッドボタン悪いと思ってもグッドボタンチャンネル登録もよろしく